Tapos lang kumain. Mag-snack. Ayoko niyan. Yo, shout out uh, Angel Castro. Salamat, salamat sa pag-asyal. Uh, magandang gabi sa iyo dyan. At magandang tanghali, ahapon na rito. Salamat, salamat sa pagdalaw. Shout out, Angel Castro. Welcome, welcome, uh, Angel Castro. Ay, wala pa pala ikaw jacket. Uh, huh? uh, jacket tayo. jacket. Ay, salamat. Salamat sa pagpasyal mo. Kumusta na? Anong, uh, yun. Shout out, Moms Life and Travel 02. Magandang gabi sa'yo. Shout out, shout out. Wala naman, ito lang, ano lang ako, uh, tamang kwentuhan lang. Tama, ah, Ma'am Angel Castro. Eh, wala akong upload kasi na video eh. eh kaya nag live ako kahit mga isang oras lang para meron lang ako ano, meron lang ma-upload. Kasi eh, mahirap na rin ngayon pag Monica na rin. Hindi basta-basta na ano. Wala kang gagawin paraan. Magandang gabi, Mom's Life and Travel. Magandang gabi sa iyo. Bira lang kasi hindi na ako mag-LS sa ah, Ma'am Angel Castro. Kaya, kaya ako makapag... Uh, katulad ng iba yung mga paangat kasi nga wala akong maintain na oras talaga kung kailan ako mag-LS. Madalas lang ako nakiki join sa mga ibang LS. Doon ako tumatambay. Kaya lang ito, nag-LS lang ako kahit mga isang oras. Salamat ma'am, ah, Angel Castro. Salamat sa pagpunta. God bless din po sa iyo. Ano lang, tamang tambay, kwentuhan. Wala, hindi rin ako makapag-sound. Kasi ang dami ko ng copyright claim. Eh. Hirap, hirap kumilos din. <laughs> ganong magawang content eh. Kasi nga, dito lang, bahay-trabaho. Yan, sa mga kagala, kailangan din mag-ingat. Salamat, salamat sa inyo. Salamat sa pagtamsak at sa tambay. ano lang, tamang kwentuhan, anong pwede mapag-usapan. Kasi pag nakatulugan ko na, alam, dire-diretso na tulog ko nito. Kasi pang pasok ko pang madaling araw eh. Yan ang oras na rin dito, alas stress, mag stress na ng hapon. lang, ganit lang. Uh, waiting, waiting. Baka may mga mapasyal-pasyal, dumaan, sumilip. Dali. Sige, Ma'am Angel Castro, salamat ha. Thank you sa pagdalaw. Ingat, ingat, Ma'am Angel Castro. Thank you, thank you. Angel Castro, shout out. Thank you sa'yo. pa ako nakakagawa ng ano eh, yung talagang kanta na hindi makaka-copyright. Tapos ako na lang gagamitin background. Yo, shout out uh, Ma'am Kois TV. Ma'am Kois, salamat. Ito, mag-live uh, lang kahit sandali. Wala, wala nga akong bagong upload. Hindi pa tapos, hindi ko pa tapos ma-edit. Nagaila ko kahit mga sandali lang. Ma'am Kois, thank you ha. Ah. Mag, uh, magandang gabi sa'yo. Naghapunan ka na ba, Ma'am Kois? Ako, tapos na magtanghalian. Tanghalian dito sa akin. So, Ah, kain pa lang. Katapos lang, tanghalian. Tapos eh, wala, di umabot yung aking eh, inedit kanina eh. Sabi ko, mag ako kahit isang oras bago matulog. Salamat ma'am ako ah, sa pagpasyal. Ah, uh, Thank thank you. Mm. Ito lang. Ah, tambay-tambay lang. Baka may mga baka may mga maligaw. Yun, salamat Mama Koy sa pag-share ng uh, aking video. Salamat, salamat ma'am. Maya-maya may mga magdadatingan papasyal. Mga sisilip. Silip-silip lang. Wala, hindi rin ako pwedeng kumanta. Hindi naman tayo magaling kumanta. May boses na ako, kakantahan ko kayo eh problema, hindi ako marunong kumanta. Yun. May premier si Ma'am Poise TV. Yun, Mom's Life and Travel. Uh, shout out sa iyo, Ma'am. Magandang gabi. Mom's Life and Travel 02. Yon, mayroon ng 4 million in the house. Salamat sa pasilip-silip. Magandang gabi sa inyo dyan. Lapit na rin ma-expert yung aking ano eh, internet. Siguro ano na lang eh, 5 GB na lang. Ilang araw na lang to. Siguro pinamatagal na dalawa, tatlong araw. Hindi pa nakakabili uli. Hirap pa naman ang pagwalang internet. malungkot pag walang internet. Yung hirap pagtahimik ang LS. Make more time. Yun, kape-kape. Sarap yan, pagtapos kumain, kape. Ako, ice cream. May kuchichirya. Kuchichirya na lang. Ingay eh, pala. Tunog ang ano, sound. Doon. Salamat sa 2 million in the house. Salamat kay Ma'am Joyce at Ma'am Life and Travel. Sige ma'am, sige ma'am. Ma'am Koy, salamat. Salamat sa pagdalaw, ma'am Koy. Thank you, thank you. Anong oras yan, ma'am? Ah? LS ka, may premier ka pala. Hindi ako naka, Mag-late na lang ako. Late watch na lang ako, ma'am. Sige ma'am, salamat. Salamat ma'am Coach. Wala ko kakain. Tingin-tingin. Yun, shout out uh, ah, I Army. Mega love shout out po. Uy, salamat ma army. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you, thank you, thank you. Sabi ni Ma'am IRME, mega love shout out to all of ay, salamat, ma'am. Kaya balikan na lang kita mamayang bukas. Thank you, thank you Mama I. Army. Maraming salamat sa pagdalaw. Ingat, ingat. Ingat ma'am, ingat. Salamat po. Dalaw na lang ako sa bahay mo. Baby pa ba? Ilan, ilan pa lang ba yan? Para pag ano, mapunta ko sa mga tropang uh, ah, nag-LSF, ibababa ko yung bahay mo para madagdagan. I Ay, me. Yun, shout out uh, 3JM. Salamat. Ah, road to grade 4. Sige, uh, Ma'am Army, uh, tulungan kita dyan na eh, yan. No? I, ano ko sa mga bababa ko bahay mo pag napapasal ako sa mga tropa na, ano, na nag-LS. Padadagdagan natin pa kahit konti-unti yan. Lista ko na lang muna yung pangalan mo. Mamaya, nandun ako kay ano eh. Pag ano, pa-share ka kay Lano, kay Daskol TV, kay LMJ, kay Ako Ito Vlog. Yan, yeah, mga, mga, mga kumbrader ko, mga tropa ko yun. Pag ano, pasyal ka doon. Madadagdagan natin, madadagdagan yan. Yun, magandang gabi. 3JM. Shout out sa iyo, ma'am. Nakalista ka na, ma'am, uh, Army. Mamaya, bigyan kita. Meron akong uh, alaga dito. Bigyan kita ng mga lima. Uh, pandagdag yan mamaya. Madali na ma-search yata yung pangalan mo eh. Tsaga-tsaga lang. Tsaga lang sa pag, uh, ah, pag-iisda. Sige, sige ma'am. Uh, kain ka muna. Eh, hapunan na dyan. Alas 8 na. Ako, katatapos ko lang magtangali. Shoutout din sa'yo, uh, 3JM. Maraming salamat uh, sa pagdalaw. Welcome to Channel of Kapogi. Feeling pogi lang ha. Ah. Pero hindi talaga pogi. Pangalan lang yan. Kaya yung iba, akala daw, pogi yung may-ari ng channel eh. Pugita. O sige, lagyan ka tanja kita. Ah. Yan lang kayo. Medyo magbabapiring ah, uh, lang ako. Yun, bumalik ako. Loading lang ako. <clears throat> May jacket ka na, Ma'am uh, ah, Army, kaka si 3JM. May jacket na kayo. Nalagyan ko na kayo ng jacket. Nagbabappering lang ako pagka ano, lalagay ko dyan. Kasi isa lang gamit kong ano eh, cellphone. Okay na, okay na. May jacket na kayo. Yun, good eve. Uh, good evening din sa'yo, uh, Madeline. Si Madeline. Thank you, thank you. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking channel. 3JM. Uh, uh, lagyan ko ulit ng jacket si Madeline. Magbabapiring lang uli ako. Sandali lang naman. Makakabalik din ako. Yun may jacket na kayo. Si DJM at si Madeline. At saka si I Army. Salamat, salamat. Salamat sa pagdalaw sa aking channel. Mga di pa po nakadikit, dikit na po kayo at babalikan ko kayo. So, naka, nilista ko rin si 3JM. Magandang gabi, uh, Madeline. Ito, and, yan ang pinaka-main channel mo, Madeline. Bilis ako at nang uh, ma madikitan din mamaya. Yun, salamat, salamat sa pagtambay. Tara, kain tayo. Ako to, ice cream sa akin. pang panghimaga. <laughs> Si 3JM. Yun, nakalista na. Mamaya ko na lang kayo uh, babalikan. Mga uh, di pa nakasubscribe, subscribe na po. Maraming salamat po. Eh, hindi lang ako naglalagay ng background news kasi hirap maka ano eh, hirap may uh, kuha ng walang CPR. Dami kong si ano eh, CPR claim. Labing tatlo. Kaya nakakadala. Buti nga CPR claim, hindi ano, strike. Hirap pag-strike. Mga ah, bago, bago, bago dyan na uh, channel ko, subscribe na po. Make more time. Ito lang sounds ko. Mga ganito lang. Salamat, salamat. Salamat sa pagtambay nyo. Ay, malang, ay lang din kasi ako nag, ano, eh, nag-LS ng ano. Pero tagal na ako nag-YouTube. Ngayon lang ako nag-LS kasi busy sa trabaho. Yun, Bertoso YouTube channel. Kabayan, salamat, salamat. Salamat. Si Bertuso YouTube channel. Ah, salamat sa iyo. Ah, may jacket ka na pala. Ah. Welcome, welcome. Salamat. Ma'am, uh, ah, 3 JM, ilan na ano mo? Bahay mo, ma'am? Bago pa lang din ba? Eh, baby pa rin ang iyong bahay o mansion na? Salamat Ma'am Madeline sa pagtambay at kay 3JM. Salamat kay I, uh, I Army. sa inyo. Wala, Wala, walang ano eh. Kailis lang ko ano lang para lang may ma-upload. Kaya kahit isang oras lang mag-ano ako. Isa pa lang ano mo, subscriber mo. Mamaya, dagdagan natin yan mamaya. Yan yung pinaka-channel mo, no? Madali naman siguro makita pag ano, pag uh, sinerts. Yan lang ano, 3JM lang. Wala nang uh, o TV. Ganon din sa'yo, Madeline. Para pag ano, ma Madagdagan natin yan ng konti-konting bahay. Kapasyal-pasyal din. Salamat, salamat sa inyong uh, pagsama sa akin dito. Salamat kay Madeline at kay 3JM. Kain tayo, kain. Ang ano na lang ito eh, nagtanghalian na ako, magas na lang. ay ano da, dagdagan mo yung video mo kahit, kahit ano lang, kahit na mamaiksi lang, yung kahit mga one minute o one and a half minute, one and a half or two minute. Kahit ano lang, para, para ano lang, uh, uh, video ka muna. Tapos pag uh, medyo nasanay na, dagdagan mo na ng dagdagan, magano ka na ng, gawa ka na talaga ng video mo. Ano bang ano mo, content mo? 3 JM. Ako sari-sari pa eh. Hindi ko alam kung anong ano eh. Saan ako makiklik? kahit ano, yung naglilinis ka ng bahay, papakain ka ng aso, kaya naglalaba ka, yan, pwede mong ano yan, pwede mong videoan Tapos, na mga kahit mga ilang minuto, upload mo. Tapos pagka medyo uh, pag-aralan mo na paggawa ng ano, pag-edit, paggawa ng intro, pa-outro, yun, eh, tama na lagyan ngayon. Salamat, salamat mga Madeline. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Salamat sa 3 million in the house. Ah. Pwede rin. Kasi karamihan ng TikTok na kanta, ano naman eh. Pwede naman yun. O kaya yung nag-games siya, i-videoan niya, tapos i-upload niya. Yun, shoutout Mami time. Magandang gabi sa'yo, Ma'am Salamat. Salamat sa pagdalaw. Good evening, Ma'am Mirai. Yun, salamat uh, Ma'am Madeline at uh, tama sa pagtambay at 3 j.m. Tamang ano lang, tamang uh, tambay lang, tamang kwentuhan lang, Ma'am Mirai. Walang ano, wala akong bagong uh, upload. Yun, shout out Ma'am uh, Choco Joy. May mo Good evening, uh, Choco Joy Joy. Shout out sa iyo. Thank you, thank you. Thank you sa pagdalaw. Tamang kain lang. Yun, lazy, lazy. Good evening sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Lacey Lacey. Ah, team uh, Influencer, thank you. Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Uh, Yung ba, si Kat Kat R. Selamat Kat al. Shout out sa iyo. Mega mega love shout out Kat al. Mga team ya Yana Yana Tix. Yun, si Ma'am Yani. Make Magandang gabi, Ma'am Yani. Si Yani Tooth Girl. Good evening sa iyo. Salamat, salamat Ma'am Yani sa pagdalaw. Maraming salamat. Tamang ano lang tayo. Tamang kwentuhan lang tayo dito. Tambay, kain. Wala, walang ano eh. Wala akong bagong upload ngayon. Hindi ko pa natatapos ma-edit. Salamat mga dumalaw, sa mga pamasyal. Maraming salamat sa inyo. Yun, tapos ka ng isang ice cream. Puro matamis. Yun, salamat sa 5 million in the house, mga sumisilip, Salamat sa inyo at sa mga nagtatamsak dyan. Maraming salamat sa inyo. Yun. Pasensya na, may tumawag. Sorry, sorry ma'am. Uh, ma'am, uh, 3 JM, taga ano po ako? Taga Valenzuela City. Valenzuela, probinsya ko, Leyte, Waray. Waray ako, Waray. Waray Kwarta. Yun, shout out, Madeline. Shout out sa'yo. Salamat. Salamat sa pagsama sa akin dito sa pagtambay. Malaking bagay para sa akin to yung may nakatambay sa akin, may nakasama. Kasi yun, nag-iisa. <clears throat> nag-iisa na nga dito, nag-iisa pa rin lagi. Salamat, salamat sa inyo. Thank you, thank you. Biruin mo, pag ganun ganun lang, naka 40 minutes na ako. 40 minutes ng uh, tamang tambay lang talaga. Salamat, mga uh, ah, Madeline at uh, kay 3JM nagsama sa akin dito. Saka kay ano yan, yung isa pa naka-BG, si I, I Army. Ah, taga Davao ka, 3GM. Sa Imus, Cavite ka ngayon. Ah, maraming vlogger dyan sa Imus. Cavite, marami yan. Ah, dyan sa Cavite, maraming vlogger dyan. Maraming salamat, uh, Ma'am 3JM, ha, sa pagsama uh, sa iyo din, uh, Madeline. Salamat, salamat. Malaking bagay sa akin para para dito sa uh, channel ko na may kasama ako. Uh, kasi sa anal analytics niya, pag wala tao, kababa yung ano niya. Pag may tao, maangat. Pag walang tao, bababa. Tapos diretso. Parang ano, parang dead. <laughs> pag, pag pumantay. Pero pag may labas-pasok, maangat, tumataas. Yun, maganda-ganda yun. Maganda sa channel yun. Pero mas maganda kung naka-platted siya, mataas. Wala, alam mo naman, small YouTuber lang tayo. Hindi tayo masyadong kilala pa. Hindi pa sikat. Ipasikat, Tupoy, Kumain na ba kayo ng hapunan, mga ma'am, ma'am Madeline at si ma'am 3JM? Kumain na ba kayo ng hapunan? Siguro sarap ng ulam nyo. Ako, tapos na ako kumain ng tangalian, ang ulam ko, itlog. Itlog ang ulam. Ano ng ano eh, pag OFW, pag kayong mabilisan na luto. <clears throat> Dito pala ako sa ano, kwarto sa ikaw. May lagay lang ako na mesa. Yun, salamat sa 4 million in the house you, thank you. Okay. Uh, mayroon tayong uh, ah, 4 million in the house. Salamat, salamat sa inyo. Maya, talawin ko yung mga bahay nyo. Hmm. Yun, shout out, Papa Hens. Yun, kasi Papa Hens to. Papahen, sila na lang ang kulang natin. Ang lang ba, Papahen, ang kulang natin sa ano? WH mo? Kailangan ng hatawin ng hatawin na natin yan. Kailangan ba itong September, eh, mamuni ka na. Yun, sabi ni Papa Hen, special, 3JM, mega love shout Yan, si Ma Madeline. Papayen, salamat. Salamat sa pagdalaw, Papayen. Yun, si Kapogi ko din, si Archie Igop Centeno. Salamat sa pagtamsak. Ito, si Archie Kapogi. Salamat, salamat, uh, Boss Archie. Ah, kaya ah, yan, uh, ah, Papa Hens. Marami nang nag-play uh, sa'yo ngayon. Kamagalala. Ganyan din ako nung panahon ko noon. Ah, talagang dagat. Gugulat ka na lang yan. Ah, biglang ano yan. Biglang mag-check-check ah, uh, na. Ako, uh, not gabi-gabi pa rin, madaling araw, nag, uh, pinipray kita. <laughs> Maganda ba? Maganda ba boses sa uh, Boss Archie? Pang ano ba, pang DJ? Hindi nga eh. Pang, uh, ah, uh, ah, gano'n nga, pang boses natin, pwede to sa ano, uh, pasyon. Yun. Parang ano mga welcome mga kapogi. Kumusta na kayo? Nandito pa ang isang pogi, si Archie Pogi. Yon, sabi ni 3JM, shout out, Papa Hens Official. Ay, oo, tama ka <laughs> dyan, Papa Hens. Ngayon, ini-enjoy mo yan. Pag nguni ka nakit, eh, naniwala ako ngayon, ang sakit sa ulo talaga. Tsaka, ano, kailangan mo alagaan talaga channel mo. Kita mo, nguni eh, ako March. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakuha yung pin ko. Kasi nga, hindi ako madalas nag, ano, nakapag-upload o kaya nakapag-release. Yung revenue ba, bumababa. Nag, pag nag-upload ka, tataas tapos mga ilang araw hindi ka mag-upload, nawawala din yun. Namukbang. Namumukbang ba? Boss RT, salamat ha. Salamat sa pagpunta. Boss RT Igop Centeno. Yung kanyang Igop eh, kabaligtaran ng Pogi yan. Kaya si Archie Pogi, sa tropa ni Jess Pogi, at saka ni Dr. Pogi. Kaya marami na tayong mga Pogi ngayon dito sa YouTube. Mga piling Pogi. Oh, Papa Hens, uh, dapat talaga active ka. Tagal na. Kasabayan ko pa noon sila, nauna pa ako nung kala Manay Nani naiwan na nila ako. Kasabayan ko yan, sila no, si, si Ricky Morala. Eh sila, may time sila talaga, mahaba oras nila eh. Ako nung panahon na yun, wala akong oras eh. Oo nga, ah, tama ka dyan, ah, Boss Archie. Eh, tayo-tayo lang magsusuportahan dito. Kaya kung sino yung libre, pasyalan natin. Pasyal-pasyal. Salamat, Boss Archie, ah. Ah, napasyal ka sa akin, Chanel. Kaya lang, wala ka pang jacket. Ah, wait mo. Bigyan kita ng jacket. Mag-ano lang ako, ah. Ah, medyo mag... ah,